Uno, dos, tres, dale! יואו, יואו! Señoras y señores, ahora bailar. אני נזכר בשיר ישן מתחיל לזוז לי האגן אז בואי לכאן, סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו בהבנה ולא כמו ביוון. אז בואי לכאן, סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו בהבנה ולא כמו ביוון. מתוקה כמו סוכריה, כמו קרמלה. רוקד איתך כמו משוגע כמו ביוון. ואיך החום פתאום עולה. הלב מתחיל להתמלא. מה הסיבוב הזה עושה לה? קרמלה. ואיך החום היא מתוקה כמו סוכריה, כמו קרמלה. איך החום פתאום עולה קופצים רוקדים עם דרור אמי. קופצים רוקדים עם דרור אמי, בערוץ הכוכבים וביוקיד.